аргасыз термелүүлөр тышкы мезгил мезгили менен өзгөрүп туруучу күчтөрдүн таасири астында пайда болгон термелүүлөр деп аталат мажбурланган термелүүлөрдүн жыштыгы күч деп аталган нерсеге таасир этүүчү күчтүн өзгөрүү жыштыгына барабар жипте төрт ар кандай узундукта маятник илинип турат а маятнигин тең салмактуулук абалынан чыгарабыз да кое беребиз баардык маятниктердин жыштыгы а маятнигинин жыштыгына барабар бирок б жана д маятниктеринде термелүү амплитудасы с маятнигине салыштырмалуу аз резонанс термелүү системасынын табигый жыштыгынын кыймылдаткыч күчүнүн жыштыгы дал келгенде аргасыз термелүүлөрдүн амплитудасынын кескин өсүү кубулушу